Opa, Ibai Alzaganaz, mungiko EH Bilduko zinegotzie. Joan da, aprilaren hogeta bederatzien osoko bilkura euki gendun eta bertan ondoko gaiek landu gendu zen. Lehenengo bi puntuek, otzalean hartutako erabaki bategaz lotute dauz, izen bere, otzalean iruzurraren kontrako adierazpen bat adostu zen, eta bertan jasotzen ziren konpromisoen artean, ba, kode bai udal langileentzat, zein udal ordezkarientzat eh, kode etikoak eh, garatzea jasota egon zan. Guke eh, batzordeetan honi buruzko proposamen batzuk egin gendu zen, alde batetik udal langilei aplikatu beharreko kode etiko horretan, konstituzioari egindako erreferentzie kentzea eta ordenamendu indarrean dagoen ordenamendu juridikoaren erreferentzi orokorra iztea proposatzen genduen, begi honez ikusi izan eta aldaketa horregaz boskatu genduen osoko bilkuran, eta hau bate sonartu izen zen. Eta beste alde batetik, udal ordezkariei aplikatu beharreko eh, kode etikoa lotute, eh, kode etiko horretan, guri heldutako proposamenean, kode etiko hori dute doa gobernu ardurak dekiesen edo udal gobernuen parte hartzen daren zinegotziei bakarrik. Guk batzordetan proposatu gendune izen zen, gure ustez kode etiko hori aplikatu beharriakela edo aplikatu behar diakula zinegotzi guzti hori, udal batzako guzti hori. Azken baten, e, erabakiek ez da bezalako bakarrik hartzen gobernu ardurak eki esen horrek, ez eta erabaki asko osoko bilkuratik bepasetan dire eta bertan dan ordeko gu ba, boskatzeko aukera. Proposamen naube be haintzat hartu egiten zen, baina egingo dana da e, bueno, kode, kode o, aplikatu behar jake eh, esklusiboki gobernu ardurak dekiese norreri, ba, bestelako ardura eta zer egin batzu dekieselako, eta mm, hirugarren kodetiko bat e, idatziko da, seguruenik e, maiatzeko osoko bilkuran e, boskatuko duguna, ba, kasu honetan e, oposizioan gauzen ganerako zinegotziei aplikatu beharrekoa. Udal lordezkarien e, kodetiko hori be, beraz, e, hau batez hartu egiten zen. Hirugarren puntu bate planteatzen zen egintaldi honetako diru laguntzen plan estrategikoan aldaketa bat egitea, hain zuzen be, ba, Mungiako San Pedro jaietako kartel lehiaketa horretan kategoria barri bat sortu dalako eta beraz orain arte egon estan sari bat e, emon gure salako eta horre hori e, diru laguntzen plan estrategiko horretan isla dute geratu behar kategoria eta ondorioz e, sari barri horren sorkuntza. Nanak egon ginen ados eta puntu eube hau bat e, sonartu egiten zen. Eta osoko bilkura honetako azken puntu moduen e, urtero lez ba, amatxu amatxu sariaren onarpena boskatu behar gendun. honetan amatxu sari e, odol emolei eskaintzea zan proposatzen sana danok egon ginen ados horretan eta puntu eube hau batez onartu izen zan. Zari hori maiatzaren lenean egindako ekitaldien banatu zan eta ba, ekitaldi horretan be parte hartzeko aukerak egin duen.